Thank ừ. you. सब गोटा कावर मरले बाबूटी तो बढ़ल बापावर केहू ना करी हमनी से रंगदारी मिली जुली सभे लगावे जय कारी धारी जल समारी के बम मतिहारी के बोल बम जय शिव धारी जल समारी के बम मतिहारी के बोल बम जय शिव धहिले बा कान्हावा पर सब गोटा कांवर मरले बा भूटी त बढ़ल बा पावर केहू ना करी हम से रंगा धरारी मिली जुली सबे लगाओ जयकारी धारी जल सोमारी के बम मोतिहारी के बोल बम जय शिव धारी जल सोमारी के बम मोतिहारी के बोल बम जय शिव

देखे वाला अजब के सीन बाटे हो धारी जल सोमारी के बम मोती हारी के बोल बम जय शिव धारी जल सोमारी के बम मोती हारी के बोल बम जय शिव भइले बा कान्हा वापस सब गोटा कावर मोहल्ले बा भुट्टी त बढ़ल बा करी हमनी सरंगदारी मिली जुली सभे लगाओ जाए कारी धारी जल सोमारी के बम मोतिहारी के बोल बम जय शिव धारी जल सोमारी के बम मोतिहारी के बोल बम जय शिव धारी जल सोमारी माझी में बरसता सावन के बदरिया जलावा से भरल छल के गगरिया दाम सिंह के गाना देख बाजता हो अरुणालू दान सभे नाचता हो धारी जल सोमारी के बम मोती हारी के बोल बम जय शिव धारी जल सोमारी के बम मोती हारी के बोल बम पहिले बकन्हवा पर सब गोटा कावर मरले बा बूटी त तो बढ़ल बा पावर केहू ना करी हमनी से रंगदारी मिली जुली सभे लगाओ जयकारी धरी जल सोमारी का बम मोतिहारी के बोल बम जय शिव धारी जल सोमारी का बम मोतिहारी के बोल बम जय शिव ई कवन बूदी धरावत बहारू फेवरेट लहा से बदरवा त लागेला सुहावन हे राजा देहो बलम दियाई गइल सावन बर से बदरवा त लागेला सुहावन ले आई बेल के पकैया रौआ कान्हावा पर कामर धली आ देव घर चली सैया रौआ कान्हावा बांधली माथे रउआ पगड़िया बन जैसी के कावरिया हो बोल बम बोलत हम तू चलल जाई बाबा के दुआरिया हो अरे राजा चलना बांधली माथे रंगा पगड़िया बन जाई सिंह के कावरिया हो बोल बम बोलत हम हो तू हो चलल जाई बाबा के दुवरिया हो दुआरिया सब हरल ही दुखावा बलैया कान्हावा पकावर धली आ देव घर चली सैया रंगा कान्हावा पकावर धली आ डमरुआ हाला रोरा गहरी गोरवा में जलवा जाके ढारल जहाई तीन बजे भोरवा में कृपा करी हे डमरुआ हाला रोरा नगहरी गोरवा में जलवा जाके ढारल जहाई तीन बजे भोरवा में भोरवा में जात बार लेके चर पहिया कान्हावा पकावर आ देवा घर चलिए सैया कान्हावा पकावर आ देवा घर सैया डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो फिलहाल प्रेम से बोला शिव शंकर हारे अपने से रूपवा निहारे अरे तो चार घंटा कावर के सवारे अपने से रूपवा निहारे भोले पातर पिया सखी बहारे बाकी जल गजब के ठारे भोले पातर पिया सखी बहारे बाकी जल गजब के ठारे नौकिया बार मोर सजान हो भोले के भगति में डूबल रहे लगल बाउन के से मोहन हो हमरा राजा के झुलपी पढ़ल बा उनका पौवा में रोरवा बाकी कबो हिमतिया नहारे भोले पातर पिया सखी बहारे बाकी जल गजब के ठारे भोले पातर पिया सखी बहारे बाकी जल गजब के बिटिया में तोहमो न तोबो जाले हो देवा पेनी के गेरुआ कलहर हो ये सखी अरे का कही मोर पियवा से पतिया भइल बा राइटर सोनू के संगे गइल बा गइल बा देव सुनी लेके गइल कारे रवि रंजन मंदिर से निहारे भोले पातर पिया सखी बाहरे बाकी जल गजब के धारे भोले पातर पिया सखी बाहरे चार घंटा कावर के सवारे अपने से रूपवा निहारे भोले पातर पिया सखी बहारे बाकी जल गजब के ढारे भोले पातर पिया सखी बहारे बाकी जल गजब के ढारे प्रेम से बोला शिव शंकर गया कजरावा कजलावा मिल देव घर अइले लगाई के कजरावा कजलावा मिल देव घर अइले चल अइहे तू चल अइहे जान मिल देव घर अइहे लगाई के कजरावा

लगाई के कजरवा कजलवा मिल देव घर के लगाई के कजरवा कजलवा तू मिल देवो घर के घर लगाई के कजरा चर रही बसी बहुत करता हो करता चल आइते तू चल आइते जान मिल देवो घर आइते लगाई के कजरवा कजलवा तू मिल देवो घर आइते लगाई के कजरवा कजलवा तू मिल देव घर आइते